Bienvenidos a Marihuana Television News. Este mes vamos a ir a la Copa Canamex en Mérida, con las mejores muestras de Extremadura. Entrevistamos a Jorge Cervantes, que nos cuenta sobre la regulación, cómo ha subido la producción y han bajado los precios del cannabis en Estados Unidos. Juan Carlos Uso reflexiona sobre la disidencia farmacológica y la disidencia sexual en la presentación de sus libros. Y en Top Cultivo, este mes veremos un tema más avanzado, el cultivo hidropónico en coco. ¡Empezamos! Hace un par de semanas vimos en nuestro programa Marihuana Now cómo los políticos debatían por primera vez sobre el cannabis en las Cortes Valencianas para aprobar una proposición no de ley para regular el consumo del cannabis. Allí nos llamó la atención comprobar que el representante del PP se había fijado en nuestro canal, aunque entendiera algunas cosas al revés. Miren, en declaraciones a Telemarihuana... Marihuana Televisión, no Telemarihuana, señor Zaplana la verdad es que nos dejó algunos argumentos que no esperábamos a estas alturas de siglo. Porque el cannabis es una droga, no es un prejuicio. Genera dependencia, genera atenciones en urgencias y en ocasiones genera la muerte. En el Parlamento de Navarra también se ha hablado de marihuana y se ha aprobado una proposición de ley reguladora del uso del cannabis para llevarla al Congreso de los Diputados, aprobada por todos los grupos menos por el PP y UPN existe el consumo de cannabis y existen los clubes sociales de cannabis. Así que no podemos odiar a esta parte de la sociedad que es usuaria de cannabis y que ahora mismo viven en una situación incongruente a nivel legal. Menor, bere, bere oztopoak ezarri, egia da horrelako bitartekoen bitartez e, gutxiago, baina orain, ba, bueno, gobernuak eta alderdi sozialista baita ere honen alde dagoela adiraz egin du. Hortaz, pentsatzen aldugu, hemen eh va bueno, la eh, lege baten aurrean. Todos saben que Podemos va más allá. Podemos defiende la legalización del cannabis. Yo no sé si ustedes son conscientes de que en este país se están cultivando unas 20.000 hectáreas de, cannabis de forma, de forma comercial por cinco grandes compañías, para venderlas al extranjero ya. Es evidente que en el mundo algo está cambiando en relación al cannabis y también es evidente que hay quien solo lo quiere para las grandes compañías. Notar dotar de seguridad jurídica a un consumo que se realiza dentro de los clubes eh, canábicos, una realidad que existe pero que no lo hacen eh, de forma desproporcionada, sino que además se exige que cumplan una serie de requisitos, que realicen una serie de campañas y con esto están contribuyendo a que una sustancia como el cannabis aparezca en su regulación, se, eviten penalizaciones y sanciones penales y administrativas que ahora se están poniendo, si creemos que sin ningún tipo de sentido. Eh, nosotros ahora confiamos, hombre, en que en el nuevo escenario político, pues esto va a ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Ahora hay un gobierno que debemos entender que es favorable a esta regulación. Incluso, pues podría no esperar a que este trámite de, esta ley aprobada en el Parlamento de Navarra llegue a nuestros Diputados, sino que tome ya la iniciativa, pues, de regularlo de forma rápida. Los representantes de la prohibición reivindican su libertad a llenarnos de multas ya que el cannabis no es inocuo. Las mayorías en el Congreso de los Diputados siguen siendo las mismas y, por lo tanto, con los votos que aquí se dan para la aprobación, no me cabe la menor duda que esto sea una realidad en un breve espacio de tiempo, salvo que, una vez más, hayan engañado a la gente los partidos que aquí votan a favor. Que dejen de decir que el consumo de esta droga forma parte del ejercicio de los derechos de libre desarrollo de la persona, la búsqueda de la felicidad y la libertad de conciencia y la libre exposición del propio cuerpo, ¿no? porque eso es demagogia barata y es un hacer, y es hacer. La proposición de ley se aprobó por 33 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones. Veamos cómo se valora desde el activismo navarro un gran paso para todos los usuarios de cannabis porque ya no son solo las proposiciones no de ley, no son solo declaraciones institucionales, ya hay una proposición de ley firme para el autocultivo en el Congreso de los Diputados y esperamos, eh, esto es lo que nos da mucha esperanza, que los partidos que tienen representación en el Congreso y llevan en sus programas electorales la regulación del cannabis o el estudio de una regulación del cannabis hagan suyo este proyecto, lo amplíen, lo mejoren y, por supuesto, eh, se llegue a una regulación integral realmente es lo que necesita la sociedad española y los, los usuarios y usuarias de cannabis. Ahora se espera que el cannabis llegue al Congreso. Los medios parece que ya se hacen eco y contribuyen a preparar el camino, y las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el potencial del cannabis se han convertido en trending topic. Podemos presionar al PSOE para que la Ley de Seguridad Ciudadana no multe el cultivo de cannabis. Y el 4 de julio se celebrará una jornada en el Congreso con los grupos políticos organizada por No Somos Delito para derogar la Ley Mordaza. Allí participarán muchos colectivos, pero los canábicos se han ganado una portavocía propia y pedirán que se acaben las sanciones por tenencia y consumo de drogas. Ahora vamos a Mérida, a la octava Copa de Canamex, donde fluyó la marihuana extremeña en un ambiente venido aquí, he invitado por la gente de Canamex a una mesa redonda en donde bueno, he hablado de la última sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a asociaciones y drogotés y he anunciado la, que se va a interponer un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una sanción por drogotés, así como una sentencia que se ganó en, en, un juzgado de Oviedo que anuló un procedimiento por drogote y animar a la gente a que, a que recurra a ese tipo de procedimientos. Y vamos a luchar para que cuando lleguemos a la regulación sea con toda la perspectiva de género. Así que nada, un beso desde Extremadura, ha hecho un día precioso, muchísimas gracias por invitarnos, Canamex. Y nosotros hacemos reducción de riesgos en el consumo de sustancias, tanto sustancias ilegales como sustancias legales, como puede ser el alcohol o el tabaco, y queremos que la gente consumidora tenga información para poder hacer un uso responsable de las mismas.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 Hola Pere, el cultivo en coco permite un control más exhaustivo sobre el desarrollo de tus plantas, corrigiendo rápidamente los desajustes nutricionales, lo que permite obtener un gran rendimiento en tus cosechas. Pero si no quieres volverte loco, al menos hasta que tengas más experiencia, lo recomendable es el monocultivo. Para el cultivo en coco lo recomendable es partir con esquejes de una misma variedad o al menos con variedades muy parecidas en cuanto a semanas de floración y necesidades nutricionales, ya que al utilizar un mismo depósito de solución de nutrientes para todas las plantas no es aconsejable que unas estén casi terminando cuando otras están en plena floración. Incluso cultivando una misma variedad, si se parte de semilla, la diferencia entre individuos nos puede complicar mucho el control de los parámetros del cultivo, ya que algunos ejemplares pueden pedir más nutrientes mientras que sus hermanas están al máximo de su tolerancia. Por supuesto, y aún partiendo de esquejes, puede que tengas que completar el riego a mano por pequeños desajustes en el equipo o diferentes necesidades de las mismas plantas, así que atento. Y ahora es el turno de Jorge, que desde Albacete nos pregunta por qué los abonos para el cultivo en coco vienen separadas en dos botellas. Normalmente los abonos de coco vienen separados en dos botellas A y B para que no reaccionen entre sí algunos de sus componentes. Siempre se tienen que emplear las dos botellas y en la misma medida mezcladas en el agua, pero nunca se deben mezclar en puro. Por ejemplo, Top Coco, A y B, son soluciones líquidas concentradas eficazmente formuladas y combinadas para la preparación de soluciones nutritivas aptas para su aplicación en sustratos orgánicos de coco. Se trata de un abono equilibrado que contiene los nutrientes principales secundarios y micronutrientes necesarios para todos los ciclos de la planta. Además, puedes encontrarlos en formatos de 1 y 5 litros. Para finalizar, Juanjo, desde Gijón, acaba de iniciarse en el cultivo en coco y le surgen algunas dudas sobre la EC y los primeros riegos. Hola Juanjo, la electroconductividad es la capacidad que tiene un líquido para transportar la electricidad. Esta propiedad es fundamental para la alimentación de las plantas de cannabis, ya que se alimentan de las sales minerales disueltas en ella, y es uno de los factores que mejor hay que controlar en esta técnica de cultivo. Las tablas de los fabricantes son orientativas y dado que unas plantas no están sanas hasta que la EC supera 1,8 y toleran hasta 2,4 milisiemens muy bien, normalmente indicas, pero otras empiezan a marcar en excesos apenas se supera el 1,6, las más sativas y otras poco comedoras. Lo más seguro es empezar con una EC bajita, 1 o 1,2 para semillas y 1,5 milisiemens para los esquejes, e ir subiéndola progresivamente. Es mejor empezar añadiendo algo menos de la cantidad recomendada de A y B y comprobar si la EC se acerca al valor deseado. Siempre es más fácil corregir añadiendo fertilizante para subir la EC que tener que añadir más litros de agua destilada para bajarla. Por último, se comprueba y corrige si es necesario el pH hasta un valor de 5,8 o 6. Espero que te haya servido de ayuda y tranquilo, una vez le coges el punto es muy fácil. ¡Suerte! Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero os haya sido de ayuda estos consejos de cara a enfrentar un cultivo en coco. Si tenéis dudas ya sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! Este mes Marihuana Televisión nos sumamos a la campaña mundial Support Don't Punish, apoye, no castigue. Support Don't Punish que promueve un cambio en políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos. Así que súmate, apoya y no castigue. Canadá protagonista del mes. Tras 95 años de prohibición, en una votación histórica, el cannabis quedó aprobado el 19 de junio en Canadá. Será a partir del 17 de octubre cuando esté permitida la producción y el consumo en el país norteamericano. De esta forma, Canadá se convierte formalmente en el primer país del G20, que agrupa a las 20 mayores potencias del planeta, en autorizar el libre consumo y producción de marihuana. Pero la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ha criticado la decisión aprobada por el Parlamento de Canadá, afirmando que viola los tratados internacionales. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó unos días antes un medicamento de CBD derivado del cannabis, el Epidiolex, fármaco de la británica GW Pharmaceuticals para tratar epilepsia. Portugal legaliza el cannabis medicinal, pero los pacientes no podrán cultivar la planta para consumo personal y solo se podrá prescribir cuando otros remedios no hayan tenido efecto. Aquí en Portugal la noticia ha sido recibida positivamente, aunque con limitación, dado que no se trata de un desarrollo legislativo demasiado ambicioso, pero por lo menos abre el camino eh, en una dirección en la que se puede seguir legislando y en la que se puede seguir avanzando en, este tipo de desarrollos que el mundo canábico lleva tiempo pidiendo. Este mes en México se han celebrado dos importantísimos eventos. Canamexico World Summit, donde se habló de todo lo referente al uso medicinal, recreativo, legal y temas económicos sobre la industria del cannabis. Allí estuvo el expresidente mexicano Vicente Fox. Pasar de una industria criminal, una industria en el subsuelo, escondida, una industria de muerte, de sangre, que ha generado la prohibición en el uso de las drogas. Pasar de ese paradigma al paradigma de generar una nueva industria en la Ciudad de México también tuvo lugar el Simposio Latinoamericano de Cannabis Medicinal, cuyo objetivo principal fue brindar información a profesionales de la salud, pacientes, legisladores y a la sociedad civil sobre los usos médicos de la marihuana, con el doctor Yumit Anus como invitado especial, más de 25 ponentes y sobre todo las niñas y niños activistas canábicos que fueron los verdaderos protagonistas de las sesiones de conferencias, aprendiendo de los más pequeños. Y mientras en México las instituciones siguen ciegas, al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, ya es legal. El estado de Oklahoma se ha convertido en el número 30 en permitir el uso del cannabis medicinal. Y en California, Jorge Cervantes nos actualiza. Me llamo Jorge Cervantes, ah, soy escritor de, cultivo de marihuana o cannabis, mejor dicho, y ya llevo 35 años en eso y eh, eh, he, escrito muchos libros acerca de eso. Un libro mío lo llaman ah, La Biblia, porque todo el mundo lo tiene, y también pues he colocado muchos vídeos en YouTube y fue el, primer personaje o cultivador que ha hecho un buen vídeo acerca del cultivo. Hice tres vídeos buenísimos hace 12 años, 13 años con High Times y esos vídeos se han colocado en YouTube hace años y años y se han vuelto todo el mundo y por eso todo el mundo me conoce más que, en los libros. Hmm, boy, I hope you're as ready as I am. because I'm going to take you on a tour unlike anything you've ever seen. Antes tenía que disfrazarme. Hi there! It's me, Jorge Cervantes, your ganja guide. In my first DVD for beginners, we took you from seed to harvest. Y luego, pues, uh, con la legalización, pues, dejé de disfrazarme. porque cruzo muchas fronteras y no quería tener problemas. Soy un cultivador, ya está. Hay varias cosas que están pasando en la regulación. Ahora pues, um, hay una sobreproducción de cannabis. Eso no importa de la regulación o no. Ah, um, y como todos los estados, Oregon, Washington y California pueden ah, cultivar ah, marihuana, están plantando mucho, mucho, mucho, demasiado y está bajando el precio del cannabis y están muchos cultivadores pues dejando el mercado y dispensarios pues cerrando y gente que pierde el, trabajo porque, porque no, no hay dinero en, el mercado, ¿no? Se ha bajado el precio del cannabis. Hace tres años estaba, dos, ya tres años estaba a 2000 dólares a la libra y ahora está, está entre 500 y 600 a la libra, mucho menos. Oh, ya, para producirlo eh, eh, cuesta, está pagando pues como 450 dólares. Y, hay, antes cuando, eh, <coughs> había como mil dólares más, 1500 dólares de ganancia cada libra y ahora hay 150 y hay muchos que no pueden pues, eh, sobrevivir con esto. Lo que deben hacer los, los, granjeros, cultivadores, es, bajar los costes de producción. Ahora dicen muchos que al exterior ¿eh? ah, e, está a un dólar para producir un, un, gramo. Yo opino que esto debe bajar a céntimos al gramo, 5 a 10 céntimos al gramo, eh, centavos al gramo o céntimos, porque, porque el precio al público y mayorista va a bajar muchísimo. Y ya, hay que estar preparados. Sí, sí, sí, va, va a llegar a, a un nivel muy, muy bajo habrá pues agujeros en el mercado, sitios dulces donde hay más dinero en el mercado, pero van desapareciendo cada vez más. En Oregón están vendiendo onzas al público, onzas son 28 gramos, están vendiendo esto en 40 dólares. Um, ya es como un, dólar 30 céntimos al, gramo. Están produciendo 11 veces más aquí en California que pueden, pueden consumir. Um, ya, es mucho mejor la regulación porque se ha, se ha, bajado el precio del cannabis, eso es bueno, <laughs> y, la gente no se va a la cárcel como antes, y, hay mucha gente que están, pues, eh, están quitando los antecedentes canábicos, ¿no? No van a la cárcel, no, hay, no, eh, se quitan los niños, no te quitan el coche, la casa, todos tus, tus bienes. Eso es mucho mejor. Están gastando el dinero en otro sitio. Y también están cobrando impuestos, tiene empleo más gente. En esta industria dijeron eh, la semana pasada que estaba trabajando 135 mil personas en la industria legal canábica ahora. Lo van tomando más en serio cada vez y, están trabajando con la universidad ahí en Oregon. sé que están haciendo esto y, varios, um, varias universidades aquí en, eh, UC Davis eh, están trabajando en Davis, California. Hay muchos estados aquí en los Estados Unidos que están legalizando la producción de, de cáñamo industrial. Y uh, creo que el estado que está plantando más es Kentucky. Ahora están quitando, o sea, uh, concentrando el CBD, CBD que, queda en el, cáñamo industrial y vendiendo eso, pero seguro que van a buscar más productos después. Y ya, oh God, y creo que va a ser una sobreproducción de cannabis de aquí a God, en todos los Estados Unidos y puede ser en el mundo dentro de unos años, ¿no? Pero ya estamos tocando esto en, en la costa del oeste. Atentos a nuestros próximos programas de Marihuana Now que van a venir repletos de reportajes de Estados Unidos como el que vimos de la High Times de Michigan, que se celebró los días 9 y 10 de junio en la que nuestros compañeros de Delicious Seeds se hicieron con un segundo premio en Concentrados con su variedad sativa original Juan Jerez. with the second place winners, Highway 710. Can you tell me a little bit about the entry? Juan Where? <gasps> Well, I can't even say it. It's the original Juan Hair. It's a, a, uh, very nice sativa strain, really wonderful, uh, fresh citrus notes, and it had a, was a mix 50-50 with THCA diamonds. Yum! Was this your favorite of your entries? Did you expect it to win? Uh, I was hoping to do a little bit better, but second place is awesome, and we're thrilled. Uh, you know, working with delicious seeds, using their genetics, awesome terps, and was a great time and super thrilled about it and hoping to do better next time, but real happy with the second. Hell yeah. Congratulations on your wins and delicious seeds. More flavorful terps to enjoy, right? Yes. So it's awesome. This is a good stony Sunday here in, uh, here in Clio for the High Times Cannabis Cup 2018. We're very happy. Happy Stony Sunday, everyone. Y muy pronto vuelve Miguel Jimeno con una nueva entrega de El coleccionista de cannabis. ¿Cómo ves el futuro del cáñamo industrial? ¿Crees que recuperará ese estatus de privilegio que tenía dentro del comercio internacional antes de que las leyes prohibicionistas sucumbieran con él? Yo creo que, sí que volverá a llegar a, su estatus máximo, porque ahora está otra vez a máximo. Hay mucha demanda en el mercado, tanto para todo tipo de industria. Hay más de 30 40 mil usos diferentes con el cáñamo industrial y hay mucha demanda, mucha demanda para todo tipo de industria y lo que viene. ¿Cuáles son las variedades que estáis cultivando en vuestras tierras? Pues en esta, finca, eh, que hay 10 hectáreas, donde tenemos tres variedades, eh, cultivamos Futura 75, Felina 32, Santica 57, ahora mismo esto es, esto es Santica, y sembramos según la demanda de, de mis empresas que me contratan, si es para semillas, si es para fibra, si es para investigaciones, para farmacéuticas, hay mucha industria, es muy grande. Y atención, porque Ácido 420 lanza un nuevo videoclip y tú eres el protagonista. Peña, queréis salir mi próximo videoclip, apoyar la causa de la marihuana medicinal. Dicen que es por salud, pero no lo es. Hace poquito saqué un tema titulado así y que habla de esa vaina. El que quiera, que se me grabe ahí un primer plano, en grupo, como salga el nabo. Y me lo envíe a ácido420.com y nada, de ahí que sale. Y dice así. Sí. Pero no lo es, porque si así fuese no darían Sativex. De la disidencia farmacológica a la disidencia sexual. Asonavis ha empezado su ciclo de charlas en Valencia con la presentación de los libros de Juan Carlos Usó, Gloria Laguna y Orgullo Travestido. El evento fue moderado por Luis Noguerol de Lambda y Alexandro Oria estuvo con ellos. Buenas tardes y bienvenidos a la, inauguración de la programación cultural de Asonabis en Valencia. A mi lado estoy con Juan Carlos Usó y Luis Noguerol de Lambda Valencia. Hoy hemos presentado los libros de Juan Carlos. Ah, hemos hablado de, la lucha del movimiento LGTB y de la lucha del movimiento antiprohibicionista. ¿Qué es lo que eh, conecta las dos luchas? Bueno, pues la reivindicación del derecho a la libre disposición del cuerpo de cada, de cada persona. Luis. Sí, bueno, es un poco eh, desde la misma perspectiva, es también el cómo organizarse para que desde la sociedad civil pues, consigamos romper aquellas normas que están establecidas que no tienen ningún sentido, que van en contra de la libertad personal y que bueno, no son inamovibles, son, normas arbitrarias que evidentemente se pueden cambiar ¿no? y pues, de una manera organizada es eh, y, conectada es mucho más fácil de, poder conseguir esos cambios que pensamos que son necesarios en la sociedad. vuelven las actividades a Sonavis Valencia con un concierto de Auxili que presentará su nuevo disco. Los días 6 y 7 de julio no os podéis perder el festival Nova Reggae en Vilanova y la Cheltru con Alfa Blondie, Holly Cock, y muchos artistas más. Y ahora que poco mundial nos queda, aún podemos poner todas nuestras energías en el torneo de fútbol entre asociaciones Mary Jane que se celebrará este mes de julio en Barcelona. Y en agosto, atentos porque llega a Valencia la Med Party, una nueva propuesta veraniega que deleitará a los asistentes con actuaciones musicales, charlas informativas y un montón de actividades. Y para seguir informados, este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 170. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Visita cáñamo.net, un portal imprescindible para conocer lo último de la actualidad canábica, como la revista Cáñamo, que este mes publica su número 247 con un regalito. Y lamarihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían Sativex. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían Sativex. ¿Qué pasa? Ácido 420, el beat, la instrumental. Dicen que no, pero es que sí. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Dicen que es por salud, pero no lo es. Porque si así fuese no darían Sativex. Dicen que es por salud. que es su juego, su tablero, el cambiarlo ni pensarlo, sacando tanto dinero de esto. Lo hiciste y bien, pero no tanto, a tontas tampoco tonto, ya estamos al tanto, un cuento de Cristo, en la China, en equipo.